Первая ступень состоит в том, что машина находит э, профили респондентов. То есть наши 1612 респондентов в голове машины упорядочиваются в уникальные профили. Ну вот, допустим, профиль 2.3 и еще 2.3. Уникальный профиль будет 2.3, и он будет несколько раз повторяться, то есть э, Речь идет об агрегированных данных. Вот таких. У нас 21 профиль. Некоторые очень редко встречаются, некоторые повторяются достаточно часто. Как делать профили? Подробно мы разбирали, опять же, когда занимались э, корреспонденц-анализом это делается разными путями, в частности при помощи Custom Tables в SPSS. У метода двухступенчатого кластерного анализа есть маленькое техническое ограничение, он не работает с агрегированными данными. То есть, несмотря на то, что сам он внутри своего алгоритма приводит данные к профилям, тем не менее, а, исходными данными для него должны быть не агрегированы. То есть такой формат, в котором только респонденты находятся в строках, строках а не их профили. Итак, а, у нас 1612 респондентов агрегируются в 21 профиль. Поэтому приступаем к применению двухступенчатого кластерного анализа. Всегда надо заранее понимать, с какой точки начинается агломерация? В нашем случае как раз этой начальной точкой является 21 профиль. В этом можно легко убедиться, если запустить двухступенчатый а, кластерный анализ – мы помещаем кластеризующие переменные в окошко Categorical Variables, поскольку мы считаем их категориальными. Поскольку мы поместили их сюда, то Distance Measure у нас только одна, доступная нам это Log Likelihood. Log Likelihood является логарифмом достаточно известной э, меры правдоподобия, ну, собственно говоря, это likelihood ratio.